ассалаумағалейкум армысың қазақ елі міне бүгін бірінші мамыр 2023 жыл міне думан мұхаммедкәрім бауырымызға қолдау келіп тұрмыз міне заңсыз алып кетіп жатыр міне міне міне іштен міне көрдің ба қазаққа қазақты айдап салып жатыр міне бір террорист ұстағандай қаншама адамдар келіп тұр міне көріңіздер міне бұның барлығы заңсыздық міне ояныңдар қазақтар міне біз имам мұхаммедкәрім бауырымызға қолдау келіп тұрмыз мейрам ғой міне террорист қалғандай міне бір террористке келіп тұрғандай келіп тұрғандарын қарасайшы міне қаншама машинамен міне міне портовой номерлар міне полиция Сырмаңыздар, қорқпаңыздар, шығыңыздар міне. Бір-бірімізді қолдамасақ ешкім қолдамайды міне. Сондықтан барлығын сұраңыз, енді түгелін көрсетіп алыңыздар. Үнсіз қалмайық міне, қазақ елі ертең осындай күн әр қазақтың басы тумасына кім кепіл. Сондықтан міне бүгін бірінші мамыр міне Дума Мұхаммед Кәрім бауырымызды мына полиция қызметкерлері күштеп алып кетпекші міне біз соған қолдау келіп тұрмыз ағайындар оянайық бір бірімізді қолдайық міне қолдарында маска маска міне ешқандай ескерту жоқ міне ешқандай повесткалары жоқ міне дума мұхаммедкәрім бауырымызды алып кеткелі тұр міне өздеріңіз білесіздер міне бүгін бірінші мамыр міне соған қолдауға келдік міне осы эфирде болған қоғам белсендісі бауыржан акимбаев маскаларын киіп міне карантинде кимеген маскаларын қазір киіп отыр думан алмасұлына әкімшілік құқық туралы хаттама толтырылған осы іс қаралады бақдәулетов бар ма Да, Так, Абишев. Тоже надо шыққан Нұрпейісов, құрметті қорғаушы бар. Мен осындамын, осындамын. Иә. Думан Алмасұлы қасында ғой, да? Саламатсыз. Саламатсыз, Думан Алмасұлы. Иә, айтамыз олай болатын болса сот мәжіліс ашық деп жариялаймын ә, сөзді аға лейтенанты бағдәулетке береді сіз әкімшілік құқық хаттаманы толтырғансыз ғой сөзге сөз сот сот мұ содан кейін бастай бересіздер рұқсат па рұқсат ендеше былай мына жерде өзін сотпын деп атаған және өзін прокурормын деп атаған азаматтарға айтарым мынау бұл цирктің қалай болатынын мен әу баста білгем ә, бұлардың тағатын айыптарының өзі ә, ешқандай ә, дәлелі ештеңесі жоқ ауадан алды да қойды былайша айтқан кезде бірінші тергеуші болған учаскелік инспектор айбек батырбаев деген жігіт ешқандай қылмыстық әрекет немесе жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық әрекет байқағанмын жоқында бас тартып кетіп қалды одан кейін үстіге көтеру бар төрт жүз бестің екінші тармағы яғни экстремизм және, оған қатысушы деген бап бойынша іс қозғап оған күдікті ә, қорғауға құқығы бар деген іс қозғағанша қайтып беріп мына жігітке істі қайтадан беріпті бұл жігіт бір ә, тағатын айтты, үш рет өзгертіп ақыры ауадан алып бірдеңені ойлап тапты мен оның ешқайсысына келіспеймін мен біріншіден митингіге шақырған жоқпын керісінше айттым егер де қазақша түсінетін болсаңыздар қараңыздар диваннан тұрмаңдар митингіге бармаңдар енді шынтуайтына келген кезде сот болсын прокурор болсын сіздер мойындаңыздар мына инспектор да мойындасын не болды жоқ мен өзім ұстап отырамын э, мойындаңыздар бұл жерде митингіге шақырды шақырмады деген мәселе емес бұл жерде менің билікті сынағаным тәбәріш тәкаев яғни қасым жомарт кемелұлы тоқаевты сынағаным сол мәселе сіздердің қытықтарыңызға тиіп тиіп отыр сол үшін төрт жүз бесті қозғасаңыздар да мынау төрт жүз сексен сегіздің әкімшілік құқық бұзушылық он екінші тармағын қозғасаңыздар да ұйымдастырушы ретінде көрсеткілеріңіз келетін болса қолғанның өзінде де сіздер бұл үкімді күні бұрын шығарып қойғансыздар соттың алдында қағаз жатыр прокурордың алдында қағаз жатыр сіздер мені жиырма бес тәулікке қамамақсыздар ол айдан анық бұл бір екіншіден егер де сіздер бұл митингіге шақырған деген айып таққыларыңыз келетін болса мен айтайын митингіге шақыру бұлай болмайды митингіге шақыру қалай болатынын ескертемін алдын ала мамырдың үшінен бастап жиырма бір нөл нөлде медит арнасын қараңыздар мен айтып тұрмын қайталаймын бұл сыйлықтың қалай болатынын мен алдын ала білгем сондықтан бірнеше видеоны алдын ала жүктеп қойғанмын сол видеода сіздер экстремизмді де табасыздар сол видеода сіздер мені митингке шақырғанды табасыздар бәрін табасыздар өйткені мен осымен үшінші рет заңсыз сотталайын деп отырмын бірінші рет митингіге шақырын және ұйымдастырушысың дегенді тақты екінші рет менің ә, депутаттыққа үміткер ретінде иммунитетіме қарамастан заңсыз соттап жібердіңіздер үшіншісі тіпті күлкілі болып жатыр бұл менің айтпағым енді мен мына циркке қатыспаймын бұл ә, жаңағы соттың онлайн өтуіне ешқандай себеп жоқ қала әкімі болсын үкімет басшысы болсын президенттің болсын ешқандай карантин жариялаған жоқ бұл соттың офлайн өтуі керек сондықтан менің конституциялық құқығымды таптап мына жерде ватсап арқылы өткізгендеріңіз күлкілі мен бұл циркке қатыспаймын мен сіздерге маймыл емеспін енді ары қарай өздеріңізбен өздеріңіз сөйлесіп бір біріңізді соттай беріңіз жақсы рахмет жетпіс сегізінші жылы алматы облысы іле түймебаев ауылы күншуақ саяжайының сегізінші қатар үшінші үй тұрғыны телесей ә, мұхаммед кәрім өзінің ютуб әлеуметтік желінде мд арнасында қолдаушысына жүз қырық бес мың оқырман сегіз бейне бейнежазбасында жиырма бір отыз ютуб әлеуметтік желісінде бірінші тамыр а, бірінші тамыр қазақтарды мазақ қылу мерекесі үйден шықпаңыздар диванда тұрмаңыздар ал мен шығамын атты бейнежазбаны жариялады бір сұрақты қоюға болады ма құрметті сот дәулетке сұрақты қоюға болады ма иә иә рахмет қазір бақдәулет сіз айттыңыз мазақтап Э, айтты шықпаңыз мен шығам енді мына жерде э, бізге түсіндіріңізші э, қай жерде ұйымдастыру кімді шақырды қай сөзбен шақырды қай сөзбен ұйымдастырды етістікті көрсетіңізші мына жерде келіңіз жүріңіз немесе осындай нәрселерді көрсетіңізші қараңыз бейнежазбада думан мұхаммед кәрімұлы қазіргі билік қатысына назарлығын білдіріп нөл бір нөл бес екі мың жиырмасыншы сағат он төрт нөл нөлде алматы қаласы горький парк саяжайында шетелгілеріне берген туған үгіттеуге бойынша 15 адаммен бірге митингке шығатынын айтты сонымен қатар нөл бір нөл бесі екі мың жиырмасыншы жылы ютуб әлеуметтік желісіне мониторинг барысында нд жеке парақшасында жарияланған тікелей эфиріне сәйкес мұхаммед алматы қаласы горький атындағы саяжайда бірінші мамыр күні шет ә, президент және мемлекеттік саяси ұстанымына сын білдіріп отыр мына жерде онда айтыңызшы ана ә, митинг туралы заңда 14 төртінші бабында нақты жазылған қандай кезде митингке тыйым салынады вот енді осыны түсіндіріңізші он төртінші бапты ә, ана это, митинг туралы қандай тармағымен пунктпен ә, сіз э, негіздерді таптыңыз то ә, заңсыз заңсыз митингке шақырды деп мына жерде журналист ретінде ол тек қана бір факты көрсетті баробыз да аналитическая журналистика э, сосын э, информационная журналистика ол бір факты көрсетті белгілі бір факты қайда мына жерде етістік э, сөзде қай жерде мына жерде призыв агитация не бар көрсетіңізші қара тыңдаңыз думан мұхаммедкәрім шетелдегі азаматтық саясатын ұстанатын және оны қолдау үшін алаңға шығатынын айтты осылайша кәрім екі мың жиырмасыншы жиырма бесінші тамырда номер жүз отыз үшінші республика қазақстан республика бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заң он бесінші бабының талаптарын бұзған талаптарын яғни заңсыз өтілген митингін орны мен уақытын айта отырып азаматтарды митингке шақыру үгіттеді қай жерде үгіттеді мен сұрақты қойдым ғой мына жерде тек қана бір факт болған анеда вот осындай нәрсе болған деп деді сіз айта аласыз ба айта просто күтіп отырмыз сіздің жауабыңызды өйткені мына жерде отыз э, екінші бапта ата заңда нағыз жазылған э, шеруге митингке әр қазақ это қазақстан азаматының э, құқылы құқығы бар деген сөз қандай кезінде осы құқық шектеледі Неді жазылған егер ол қауіпсіздікқа тиесілі болса қауіпсіз э, қауіпсіздікті қорғау үшін мына жерде он төртінші бап, бап, бапта жазылған заңда вот біз осыны сұрап жатырмыз ғой а сіз э, өзіңіз жазғаны мына жерде ол айтты э, өтеді деп сіз шықпаңыз мен шығам деп осымен сіз ә, кінәні тағып жатсыз енді түсіндіріп айтыңызшы қай жерде қай сөзбен мына жерді шақыру ұйымдастыру бар бар ғой бейнежазбада бар ғой мұхаммед кәрім айтқан қазіргі билікке қатысып назарлығын білдіріп нөл бірі нөл бесі екі мың жиырмасыншы жыл сағат он төрт нөл нөл алматы қаласы горький парк саяжайында құрметті сот құрметті сот мына жерде бір талап бар онда осы видеоны біз э, бізге жарылып көрсетуге э, талап етеміз көрейікші енді осы видеоны желіде бар ғой ютуб желісінде бар өзінің парақ несіне мына жер жоқ ютубта ол ютуб мына жерде біз осы жерде көрейік өйткені ана жерде істе құжаттарда ә, скриншот бар митингке шықпаңыздар деп нағыз э, сіздің э, айтылған видео жазба жалпы шатқа жібере аласыз ба қазіргі қазір жібереміз иә жіберіңіз қарап қараймыз хорошо ነገሮች қазір жолдай жолдаған кезінде құрметті ғалим құрманжан сізге бір ақ сұрақ мына қазіргі таңда думан алмасұлы жауап бермеймін деп жатыр мынандай бір сұрақ ғалим құрманжанович қазақстан республикасының қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру мен өткізу тәртібі туралы заңның талаптарына сәйкес жалпы ә, бейбіт шеру болсын ә, үгіту болсын ә, немесе пикет митинг болсын ә, алдын ала ә, арызды жолдап рұқсат алынады жалпы сіздің айтуынша митингке шақырған жоқ ешқандай үгіту болған жоқ деп тұрсыз ғой дұрыс па иә сондықтан ә, сол дұрыс тынып жатыр ма ә, осы парақшасына ә, шығарылған бейне жазбасы жолдаған кезде ешқандай рұқсат сұраған жоқ мына жерде митингке шақырған жоқ ол бір бірінші мен даға мен қазір ә, э, сол жазбаға баға беріп жатқан жоқпын мен жалпы айтып жатырмын осы мына жаңа шығарған ә, э, видео бойынша ешқандай арыз жолдаған жоқ қой уәкілетті органға ең бірінші мына жерде арызды беру митинг туралы міндет емес ол тек қана э, хабарлама дейді ғой негізі атазанда атазанда айтады құқығы бар құқығы бар мына жерде рұқсат алуға қажеті жоқ керек емес дұрыс айтасыз иә иә ұсыныс жолдады ма ол митинг ұйымдастырған жоқ қой ол митингке айтқан шықпаңыз деп мына жерде сөзге мән беру керек түсінікті рахмет жібердіңіз ба бақдәулетов иә. құрметті Э, қорғаушының жеке э, телефонға жолдасаңызшы ватсап арқылы и егер чат құрылмаса онда жеке жеке жіберіңіз сотқа да жіберіңіз біз оны қарадып, тағы да жіберіңіз хорошо түсіндім оның үшін ғой біз ә, нені талапты жібердік ә, офлайн өтсін ана жерде ішінде қарап талқылап бәрін көріп мына жерде э, тек қана сөздерді э, естеу керек мына жерде ақты қара деп жасады шықпаңыз дегенде мына жерде ұйымдастырып жатыр дейді құрметті сот егер сіз қоссаңыз э, дауыс дауыспен біз тыңдасақ мына жерді болады ғой болады кеші жарық ешкісі арық ағайын мен думан мұхаммедкәрім бүгін эфирді мен жазып алып артынан жүктейтін болып отырмын сәуірдің отызы эфирді жазған уақыты жиырма сағат қырық алты минут ә, алла қаласа бір сағаттың ішінде шығарамын деп ойлаймын ертең мамырдың бірі қазақ елінде үлкен made to қытайша қарғып тұр екенсіз орысша ойсыратып тұр екенсіз ағылшынша французша тағы қай тілде ойпой керемет шетен қылып сөйлейді екенсіз кезінде ресейдің өкілі ретінде біріккен ұлттар ұйымында жүрген кезде бәлкім елді аузыңызға қаратқан боларсыз бірақ қазақ еліне үш жыл президент болғаныңызда да жеті жыл узурпация жасағаныңызда да біз сіздің сол алты тіліңізден алты грамм пайда көрген жоқпыз басқа ұлттардың бәрі көріп жатыр біз көрмейміз қасым жомарт тоқаев дәл осы күні бір коллаборанттай ресейдің мүддесін қорғайды ресейге қару жарақ жібереді ресейге ақша жібереді шетелден келген ә, дүниелердің бәрін кезінде біз ресейден сатып алушы едік ұялы телефон кір жуатын машина немесе ә, теледидар осы күнде біз ертең жасайтын боламыз кореяда оңтүстік кореяда жапонияда батыста жасалған телефондардың түгелін біздің ел арқылы сол жаққа яғни украин төбесіне түсіп жатқан зымырандар күнде атылып жатқан қорғасындар оқ оның бәрінде қазақтың да үлесі бар деген путин сияқты путлер біздің қаражатымызды пайдаланып біздің момындығымызды пайдаланып украинамен соғыс жасап жатыр ал оған мынау тоқаев дәнекер міне мамырдың бірі қазақстан халқы бірлігі күні дейді қазақстан халқы немен бірікті оларды біріктіретін бір фактор бар ма не тіліміз жоқ не діліміз жоқ не дініміз жоқ тоқаев демократпын деп өтірік мақтанды мақтанды барлығымызды түрмеге апарып қамаудан басқа аспады мәжіліс сайлауын жариялады тәуелсіз кандидаттар шықты әрқайсысының миллион елу мың теңгесін қағып алып бюджетке салды да өздерін түрмеге апарып тықты соның ішінде мен де бар енді келіп қорқытады сенат заң қабылдады ә, мемлекетке қарсы шыққандардың түгелін әкімшілік қылмыстық іс емес әкімшілік құқық бұзушылық емес енді қылмыстық құқық бұзушылық деп қозғаймыз дейді үш жылдан жеті жылдан он бес жылға дейін топтаймыз сонда патриоттардың барлығын отырмыз бермек нарынбай ә, данат намазбай марғұлан боранбай тағы басқа азаматтар оның көбісі шетелде жүргендер қаншасы бар аз бар енді қалған белсенділерді түрмеге апарып тығып алтекең мен зәкеңдей атып өлтіру ма қасым жомарт кемелұлы сіз онсыз да қанішер болып тарихта қаласыз қаншадан қырып тастадыңыз азаптадыңыз күдебаев сияқтыларға бұйрықты бердіңіз артынан сол күдебаевтарды өзіңіз лақтырдыңыз ей жендеттер ертең сіздер келіп мені ұстайсыздар бейбіт шеруге жетемін ба жетпеймін ба алматыдағы горький паркіне білмеймін есік алдынан алып кетесіздер ма жоқ әлде жолдан қағып алып кетесіздер ма әйтеуір ұрлайсыздар телефонды қолға түсіруге қарекет жасайсыздар сол кезде ойланыңыздар күдебаевты күдебаевты тоқаев лақтырып кетті түрмеге апарып салды тағы қанша талдықорғанда ә, осы алматыда ұлттық қауіпсіздік комитетінің ә, сарбаздары барып кел шауып кел дегендер олар қисындыратын қиды шығаратын жаңағы чмолар былайша айтқанда соларды түгелін апарып лақтыра салып сіздердің түгеліңізді жендеттер лақтырып кетеді мына тоқай тіпті біз демократиялық мемлекет болып ертең мамырдың бірі күні бүкіл ел көшеге шығып тоқай чемоданын алып қашып кеткеннің өзінде сіздер осында қаласыздар ол бәріңізді алып кетеді деп ойлайсыздар ма жоқ ол сіздердің көмектеріңізбен бізді қамап өзі қалдырылып қал қабылдайтын отыр кеше айтып едім мамырдың біріне шетелде отырған бір ағайын митинг жариялапты деп қазақстанның барлық аймақтарында барлық қалаларда он төрт нөл нөлге алматы уақытымен бармаңыздар деді тағы қайталап бармаңыздар қолдың құлақайымыз енді тағы бір сөз ойлап табу керек құлдың құлақай құлақайдың неменесі сол бірдеңесіміз осыдан кейін қазақ елінде демократия деген сөз ұмытылады масс медиа туралы заң қабылданады сайлау туралы заң қабылданды ертең бала шаға туралы заң қабылданады әлгі бекболат тілеухандар байқамай қалып біз білмей қалып біз өтіп кеттік деген кешіріңіздер деген сол сияқты заңдар қабылданады әр балада өзінің жататын шаршы метрі болмаса бұлардың түгелін жетімдер үйіне апарамыз баланы баға алмайсың ба несіне табасың күніңді көре алмайсың ба ақша таба алмайсың ба онда несіне несие аласың Popular on Alibaba.com in the look. Еженедельная акция Озон. Стиральный порошок Майн Либе от 2200 тенге. істей алмайтын онда көшуге несіне шығасың митинг әрбірден кейін мәжбүрлі мәжбүрлеп итермелеп отырған өзі ғой билік айтыңыздаршы егер біздің елде заңдардың түгел тастай болса бәріміз сол заңға бағынсақ бізде ғана емес биліктің өзі бағынса бізді бір шал екі шал билемей парламентте демократиялы заңдар қабылданды демократиялы қорықпай сөйлейтін болатын болсақ мен ғана емес саяси белсенділер ғана емес саясаткерлер ғана емес оппозициялық бәрі бәрі сөйтіп сөйлесе онда біздің көшеде емес. біз бас медиа туралы заңды қабылдасаңыздар мүлдем блогердің санатынан сызып лицензия алу керек болады екен олай болатын болса біз не көшеде айта алмасақ не онлайн не теледидарға шыға алмасақ не газетке жаза алмасақ тіпті электронды пошта фейсбук э, ютуб арқылы өнімімізді жеткізе алмасақ сондай ау сонда бұл қазақ надан ақыл суға берсең бұға береді деп ойлайсыздар ма жоқ мен өз басым оған көнбеймін ал халық шықпаса шықпай ақ қойсын сіздер құлдың құлақайы құлақайдың бірдеңесі болып қала бересіздер біз он он бес адам шығамыз барамыз өз өнімімізді жеткіземіз бізді ұстап алып жеткізбей апарып қамап тастауы мүмкін бірақ мен айнаға өзіме бес жылдың ішінде демократиялық мемлекет сот вот қазір э, біз тыңдадық мына жерде жоқ қой ештеңке жоқ э, э, ұйымдастыру шақыру жақсы рахмет түсінікті сіздің пікіріңіз құрметті ғалим құрманжанович әбишев сұрағыңыз бар ма сұрағым жоқ олай болатын болса ғалим құрманжанович аталған құқық бұзушылық жөніндегі хаттама туралы соттан не сұрайсыз құрметті сот мына жерде ешқандай шақыру немесе үгіт э, это үгіт э, немесе ә, бір әрекет жасау еш ешқандай сөз жоқ мына жерде ол үшін мына жерде ә, құқық бұзушылықта да табылмайды құрамы да табылмайды ә, демек қазір егер мына жерде кінә кінәлі деп табылса онда заңсыз құқықсыз заңсыз адамды кінәға тартасыз оны мына жерде тоқтату керек осы істі тоқтату керек заңсыз адамды қамауға болмайды ол бір сосын мына жерде бүгін айтқан думан думан қазір денсаулығы нашар оның это почки қалай бүйрек бүйрек қатты ауырып жатыр оған емделу керек ол айтқан маған неге бару керек қазір оның денсаулығы нашар вот оны да қарау керек өйткені жібермеді ғой неге больницаға митингке шақырды митингке шақырды мына жерге обед уақытында алып келіп мына жерде ұстады оның үшін мына жерде құрметті сот осы істі тоқтату сұраймын болды рахмет түсінікті әбишев сіздің сұрағыңыз бар болатын болса мәліметкерімге сұрағыңыз қоймауға рұқсат бар Сұрақ жоқ қорытынды айта кетеміз жақсы рұқсат құрметті сотқа қатысушылар енді думан алмасұлы мұхаммедкәрім іс әрекеті митингке шақыру жариялау анықталып отыр яғни ә, оның қазақстан республикасындағы бейбіт жиналыстар ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңнамасында белгіленген 15 бесінші бабының талаптары бұзғаны яғни заңсыз өткізілетін митингтің орны мен уақытын айта отырып азаматтарды митингке ә, шығуға үгіттеді мұқат э, тұрман алмасұлы мұхаммед кәрім іс әрекетінде әкімшілік кодексінің төрт жүз сексен сегізінші бабы он екінші бөлігіне сәйкес құқық бұзушылық жасалды осыған э, оны э, осы баппен кінәлі деп тауып оны бес тәулікке қамауға алуыңызды сұраймын думан алмасұлы айтатыныңыз бар ма кітабымде оның қорғаушысы нұрпейісовтың қатысуымен қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің төрт жүз сексен сегізінші бабы он екінші бөлігімен оны мұхаммед кәрімді мәлі деп тауып осы бабы бойынша жиырма бес тәулікке қамаққа алынсын әкімшілік қамаққа алу мерзімі екі мың жиырма үшінші жылы бірінші мамырдың айына он бесінші он бес сағат нөл нөл минуттан бастап есептелсін аталған қаулысын орындау алматы облысы іле аудандық полиция басқармасына жүктелсін әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыға шағым мен прокурордың апелляция өтініш хаттарын қаулысына көшіріс табыс етілген күннен бастап он тәуліктің ішінде алматы облысы сотына қонаев қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған аудан сотына арқылы беруге құқылы мен судья кабиров сот мәжіліс жабық деп жариялайды жақсы рахмет сау саламат қарғыс атсын сіздер бәлеге ұшырандар жоқ құдайдан табыңдар бәлеге ұшыраңдар құдай жазаларыңды берсін мұрат мырза сізден қазір эфирді бақылаған болуларыңыз керек иә эфирді толық көріп шықтым енді эфирді көргенде де не болатынын біліп отырдық қой оның ә, бізді қалай айтсам болады ә, жаңа қойылып жатқан сұрағыңызды да көрдім қорғаушы қойылып жатқан сұрақты сол видеоны қайтадан көрудің қажеттілігі бар ма еді жоқ па еді деген бұлар ә, таңертең думанның үйіне барғанның өзінде де дұман думан сол кезде де қағаздарын сұраған не себеппен келдіңіздер егер бір бұзушылығым болатын болса повесткілеріңізді алып қағаздарыңызды көрсетіп әкеліңіздер деп думан ашық айтқан болатын біз қазір әкелеміз ғой деп жатқан кезде бұл жерде уже бұл видеоның барлығын талқылап соның ішінен бірдеңе іздеу керек болды қазіргі жаңағы ә, қойылған сұраққа айтылып жатқаны ол митингінің болатын орнын ә, эфирде айтты деген нәрсе ә, оны бүкіл интернетте шулап жатыр ол ә, жаңағы қорғаушының айтып отқаны рас ешқандай неңіз жоқ видеоның ішінде бірақ бізде э, қалай болады э, төрт жүз сексен сегіздің алтыншысы десе болды прокурор сотта дәл соны қайталайды да он бес тәулік олар уже жаттап алған да төрт жүз бабы дегенде осы жерде отырып алып ақ оған жиырма бес тәулік береді бірақ менің негізі үміттенгенім бұлар айыппұл береді деген ой болған айыппұл салады кешке дейін уже митинг ешқандай митинг болған жоқ тарап кетті енді төрт жүз бестің екіншісін Э, қылмыстық э, іс қозғалды деген жа қорғаушыдан естігенде бұлардың енді барлығын бұны да ертерек айтып қояйын олардан бұрын бұлардың бар айтатын сылтаулары мынандай болады э, ол жаңағы енді митингке шақырып жатқан интернет желісінде қой шақырып жатқан оны бүкіл қазақстан біледі енді соның соның соны апарып сөзін таратты деуі мүмкін әйтеуір соған апарып жабыстырады ол ә, э, айдан анық нәрсе да өйткені думанға э, жала жапқаннан басқа ештеңе жоқ оның ә, бұл жерде де ештеңе тапқан жоқ қой тек жаңағы митингтің болатын жерін айтты деген сөз ғана өйткені думан қамалатынын білді егер шақыратын болса ол сол себепті шақырған жоқ бірақ бәрібір қамалды да иә. мен думанның денсаулығына алаңдаулымын ең бірінші екінші төрт жүз екінші ә, екінші тармағын қозғау деген сөз ол ә, думанның аузын жабумен бірдей просто оған ертең ұйғана э, пробация беруі мүмкін <clears throat> өзінің интернет желісінен шектеу қояды шығуына демек ол оның журналист карьерасына крест қою ең басты мақсаты халық ақиқатты естімесін деген нәрсе әйтпесе думанның каналынан бүкіл қазақ халқы тек ақиқат сол каналдан естіп отыр ол жасырын емес оны бәрі біледі думанның қолдаушылары өте көп сайлау кезінде оны ә, бәрі көрді бұлардың бұл бізде вообще бағана бастықтарда келіп кеткен мен сіздердің жазған хаттамаларыңызды көреміз дегенбіз соған байланысты сұрағымыз болса қоямыз дегенбіз енді қойылатын сұрақты көріп отырған шығар осы эфирден ақ қоя салайын хаттамаңызда ештеңе жоқ заңсыз тағы да соттадыңыздар алла қаласа келемін сізбен сөзіңізде уәдеңізде тұрыңыз баспасөзден сөзден, бақ өкілдерінен адаммен келемін іле ауданының ішкі істер несі еді басқарма басшысы бір айдай болды деген келгеніне, жүзі жылылау жігіт екен енді оны ертең сұрақ қою кезінде көреміз хаттаманы мен толтырған жоқпын деп айтуыңыз да мүмкін сотрудниктеріңіздің бізде бір ақ нәрсе бар бізде бұйрық орындалады адам құқы қорғалмаған жаңа қорғаушының да айтып отқаны сол жоқ ондай нәрсе ә, бұл сотты біз үйреніп те қалдық бұл ақиқатты тұмшалау диктаторлық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз өйткені жоғарыдан бұйрық беріледі төменгі жақ соны орындайды прокуратураның да сотың да ә, мынау ровдың да басқасы да комитетің де бәрі ол менің сотымда да айқын дәлел болған сен билікке қарсы сөйлеген сенің дәлелің солай деп айтқан маған болмаса сен ескертуді естідің ба естімедің ба ол маңызды емес ол сізді жазадан босатпайды деген ол қайдағы демократиялық мемлекеттің сөзі ол ертең апелляция сотта оны да көреміз шындық бәрібір жатпайды ғой ол шығады и бәріне жауап беруге тура келеді соны ұмытпасыншы просто рахмет ары қарай жоқ иә құрметті көрермендер Мұнда қоғанды э, қолдап қолдап келген біраз азаматтар бар болатын э, түстен бері осында тұрған э, енді олардың барлығы біраз қайтты қалған біраз осында тұр біз енді думан досымызға осы апелляциямен жылдам шығып кетсін бостандық берілсін деген талап қойғымыз келеді думанға бостандық берілсін келесі кездескенше аман сау болыңыздар біздің каналға жазылып бейнені бөлісіңіздер біз әлі де осы тәуелсіз журналист ретінде алдыда осы істің апелляциялық сотында өздеріңізге жеткізетін боламыз келесі кездескенше аман сау болыңыздар